春末夏初，魅力五月，宝藏男孩周深对众多网友和粉丝生米布丁说：“五月快乐，天天都要笑起来哟！”井号宝藏男孩周深井号，他不在江湖，江湖却一直在等他。众多生米布丁期待周深一路繁花。周深的歌听得多了会怎样？周深的歌听得多了会让人的心境变得舒畅而平和。 上星不会吹牛，也不会说大话。除了他早期直播时翻唱的一部分歌曲之外，他出道以后的歌曲，上星都听过。而且，每首歌不只是听了一遍，而是听了很多很多遍。听宝藏男孩周深的歌，已经成了上星生活娱乐休闲的一部分。生活不只是眼前的生活，还有诗和远方的田野，还有诗和远方的周深。 还有诗和远方的浪花，果然是听得多了。一提起浪花，上心就想起大鱼了。海浪无声，将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落。大鱼在梦境的缝隙里游过，凝望你沉睡的轮廓。谁听谁知道，周深是一位实力派歌手，他一个月可以出八首歌，他为很多热播影视剧献唱过主题曲、片尾曲、插曲，声音百变。 堪称天籁，颇具风格。上新看过周深在全球外交官中国文化之夜舞台上，与可爱的小朋友们深情演唱《You Raise Me Up》，也反复听过他的《大鱼》，也看过国外众多网友翻唱的《大鱼》。国外很多网友翻唱周深的歌，有热心的网友就把这些场景做成了专辑。那歌声，那画面，听着看着。 太让人感动了。当然，上星也听过周深演唱的谭松韵、钟汉良的影视剧《锦心似玉》主题曲《要一起》，也听过《乌鸦小姐与蜥蜴先生》主题曲交换，以及任嘉伦以往的两部影视剧歌曲，还有最新热映的《悬崖之上》主题曲《宝藏男孩》。周深真的太勤奋了，太拼了。他不在江湖，江湖却一直在等他。他不在江湖。 但江湖上却有他的传说，他不在江湖，但江湖上却到处都流传着他的歌。上新数了又数，仅仅是二零二一年一月至四月之间，周深就发行了十九首精选单曲，登上超过二十家知名综艺舞台、不知名的舞台、活动、电台等，没来得及统计在内，获得了十三项歌曲或者歌手大奖。说他是拼命三郎。 没有人会有意见吧？上新的耳麦里，又回想起张艺谋导演的《悬崖之上》主题曲。影片的情节感人，周深的声音也是颇具魅力的。假如时间真的有尽头，你们的重逢该不会等得太久？假如黑夜看不到尽头，眼睛会不会生锈？雪白的花，生在那悬崖，勇士的鲜血一遍遍染红了它，永恒的心，奔赴的天下。 周深带着压抑感的嗓音和独一无二的哼唱，诉说着出生入死的动人故事，将无名英雄的大义与大爱娓娓道来，瞬间就把人带到了那个风起云涌的年代，太感人了。尤其是当看到和听到“雪白的花儿生在那悬崖”这一段，简直就是整首歌曲的灵魂。战争中的先烈们流星般坠落的画面，让人泪如雨下。 这是一首致敬勇者的歌，勇者也是血肉之躯。上新刷到了主题曲的幕后花絮，周深在录音棚里录歌的时候，也是流着泪的。他入戏了，动情了。在观看《悬崖之上》之前，听周深的歌声，上新是眼含泪花；观看《悬崖之上》之时和之后，再听周深的歌声，上新的眼泪已经夺眶而出了，眼泪真的失控了。 控制不住啊！因音乐而起，也因音乐重生。他不在江湖，江湖却一直在等他。他不在江湖，江湖上关于宝藏男孩周深的音乐故事和励志传奇，却是越来越精彩的。